Yeah Re Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo concernant quoi Concernant la nouvelle version Mabuntu DO3 1.03 qui va être une chouette nouvelle version parce qu'elle apporte, elle apporte, elle apporte rien que des belles nouveautés mais notamment une, une très belle nouveauté. Vous l'avez sous les yeux, regardez, j'avais dit hein, trois lettres, trois lettres O, E, ceux qui regardent mes vidéos régulièrement savent peut-être, peut-être, hein, s'ils ont retenu ce que ça veut dire OM, j'en ai parlé. J'en ai parlé. Euh, Ubuntu propose ce mode OEM, donc Mint, puisque Mint tire sa base d'Ubuntu, propose le mode OEM, et eh bien maintenant, Emma Ubuntu propose le mode OEM. Alors vous me dites, oui, c'est bien euh, tout ton mode OEM, <clears throat> mais c'est quoi Je vais vous l'expliquer. <clears throat> avant. Oh là là. Pardon, pardon. <clears throat> Hein, on y est. Regardez comme ça travaille dur chez Emma Bontou. C'est formidable de voir ça. Mais euh, <laughs> c'est stressant parce que je, vous jure, on vient pas pendant deux heures, on est largué. Ah ouais, ça bosse. <laughs> ça bosse. Alors, euh, euh, je, je descends trop loin peut-être. Je descends trop loin, je sais plus où je dois aller. Oh là là, le boulot. Bon, je trouve la partie et puis, puis je reviens vers vous. Voilà, je me suis calé à cet endroit. Que peut-on voir Que les Mabuntu 2.3 1.03 sera basé sur Debian 10.6. Une nouveauté, une nouveauté on va dire naturelle celle-là. Ajout du mode d'installation OM OEM via Calamares. Ça, c'est la grosse nouveauté. Ajout de l'utilitaire Warpinator. Si vous me suivez régulièrement, vous connaissez l'utilitaire Warpinator qui, vient, qui provient de la distribution euh, Linux Mint. et eh bien, Warpinator apparaît dans, la, dans les Mabuntu 3, 1.03, ajout de l'utilitaire de compression de RAM ZRAM Tools. Si vous me suivez, vous connaissez, j'en ai parlé. Mise à jour de multisystème avec le support de l'Emabuntu DO4 et ajout d'un thème spécifique pour la campagne de réemploi. Vous connaissez, si vous me suivez régulièrement, j'en ai parlé. J'ai parlé du thème, euh, du thème spécifique hein, pour la campagne de réemploi. Et eh bien voilà, il est intégré à la nouvelle version de Multisystem. Mise à jour de HP Lib, Firefox OSR, e Thunderbird, TurboPrint. Ok Le mode OM, vous dites c'est quoi Je vais vous le montrer hein, concrètement c'est quoi, mais vous connaissez. Par exemple, donc c'est un, un mode utilisé par les, euh, les intégrateurs de PC, c'est comme ça qu'on appelle, par les installateurs de PC Windows est installé en mode OM. Windows est préinstallé. Il est préinstallé par les... Ça se dit intégrateur. Voilà, c'est ça. Ok. Intégrateur. Voilà, ok. Donc c'est un mode utilisé par les intégrateurs de PC. Donc les, intégrateurs de PC, si vous voulez, préinstallent le système, mais l'installation finale est laissée, est laissée euh, à l'utilisateur final. Parce que comme le dit si bien mon ami Ardo Arpinux de chez Bien Facile, un clone, comme on réalise des clones, c'est bien, mais un clone ce n'est jamais qu'un qu'un miroir complet du système. Donc on ne laisse pas de marche de manœuvre à l'utilisateur final pour notamment ses informations personnelles. Ok Et eh bien ici, grâce au mode OEM, c'est génial, on va pouvoir faire une préinstallation du système, mais l'installation finale est laissée eh bien, à, l'utilisateur final. Ok On va voir ça tout de suite en, en vidéo. Alors, Regardez, on va installer donc les Mabuntu DE3. 1.03. Je choisis ma langue, français. Alors regardez ce qui apparaît dans le bas. Yeah, installé en mode OEM pour les intégrateurs directement. Donc voilà, le mode OEM a été intégré à l'installateur, euh, à l'installateur, euh, on va dire euh, Debian ici, hein, ok. Mais a été également intégré à l'installateur Calamares, Calamares qui apparaît une fois que l'on lance euh, les Mabutu 2.3 en live. Donc on peut passer par euh, une installation mode OM, donc directement ici, ou alors, regardez, essayez Mabuntu sans l'installer, et vous allez voir que Calamares propose ce mode OM. Alors, ici je parle de l'Emabuntu DO3, ok Maintenant, vous savez que on travaille conjointement avec, euh, avec euh, donc travaille conjointement euh, avec des FISO, donc des biens faciles. Donc le mode OM a été, on va dire, intégré à l'Emamutu DE3 1.03 par Patrick. Maintenant, ne soyez pas étonnés. Je, ne vais pas le confirmer parce que on, en a parlé, ils en ont parlé, je me rappelais plus. Ne soyez pas étonnés je pense, hein, avec des gros guillemets, je pense normalement, normalement, hein, que ce mode OM devrait arriver sur des FISO. Avec des guillemets. Je n'en suis pas sûr, mais je, pense. Voilà. Les, travaux, c'est échange. Hein. C'est ça qui est génial quand on travaille ben voilà, ensemble. Je vais poursuivre sous XFCE. Donc là, je me retrouve en live. Et, et, et voilà, donc euh, je suis en clavier FR, je veux, je veux changer. Je veux, je veux le clavier euh, Belgique, Belge, appliqué, je ferme. Alors, je vais faire comme je fais d'habitude. Hein. J'active. Hein. Ok, voilà, voilà. Valider. Alors, je vais laisser... Alors, je vais faire comme je fais d'habitude. Hop, Donc regardez, nom utilisateur et Ubuntu. Euh, mot passe, euh, donc non, utilisateur et mabuntu. mot passe utilisateur et route live. Ok. Voilà, regardez, icône de l'installateur Calamares. Clic droit, exécuter. Voilà. Alors, vous désirez installer Mabuntu Debian Edition 3 Oui, je désire. Vous disposez, vous disposez de deux modes d'installation. Le mode classique, pour une, pour une utilisation personnelle et le mode OEM pour les intégrateurs de système. Remarque, en mode OEM, le nom utilisateur est OEM, mot de passe utilisateur et route OEM. Donc, soit vous procédez à une installation classique, ou soit vous procédez à une installation OEM. Vous pensez bien que je vais procéder à une installation en mode OEM. Alors, vous allez voir, c'est une installation, on ne peut plus, classique, normale. Donc, accélération, Voilà, installation <clears throat> terminée. Maintenant, ce que je vais faire, hein, je vais personnaliser l'ensemble. Ok Donc, toujours en vitesse VV', on se retrouve après. Voilà, je viens de personnaliser donc Emabuntu DE3 1.03 sous le mode OEM. Je ne l'ai pas dit, mais le mode OEM, en fait, euh, c'est un, un, compte temporaire qui est créé pour pouvoir personnaliser la distribution. Et vous allez voir que là, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, en fait, en un simple clic, on va donner la main à l'utilisateur final. Donc en gros, le compte OEM, qui est un compte temporaire, va être détruit parce que l'utilisateur final va, lui, se créer un nouveau compte. OK Alors je ne sais pas si on m'entend bien. J'ai l'impression qu'il y a un bruit de fond et c'est dû à une machine dans le bureau qui est en train de, de chauffer et de faire du boucan. Donc on va éteindre ça. Alors, euh, oui, je ne l'ai pas dit, mais si je vais chercher, comme ça vous allez voir un peu. Regardez, personnalisation déjà. fetch. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté euh, Ah oui, si je fais swap on. Euh, swap on-s. Voilà. Donc regardez, on voit que ZRAM Tools est eh bien installé par défaut on peut voir que si on fait <laughs> Terminator, Warpinator, il est bien installé. C'est pas moi qui les ai installés, c'est par défaut. Ok, ce sont les nouveautés. Voilà, je vais vitre. je vais vitre. je vais vitre. Regardez, je vais me déconnecté. Voilà comment j'ai personnalisé l'ensemble. Voilà. Euh, donc je me connecte. Ok. Euh, j'ai demandé l'affichage de l'écran de bienvenue. Alors, euh, voilà comment j'ai personnalisé le doc. Ok, en mode complet. Mais également dans tous les autres modes. D'ailleurs, si je j'enlève la protection du doc, voilà mot de passe OM qui est OM. Voilà, que je demande un autre niveau simple. Il est également personnalisé. Voilà. Et même dans le mode basique, voilà. Ok. Donc je reviens au niveau complet je verrouille le dog. Vous pouvez également euh, installer des logiciels, hein. ok, supprimer des logiciels. Donc ici, je ne vais pas le faire. Alors regardez, finalisation, installation OM, exécuter. On peut donner un ID. Admettons que je reconditionnerai pour mon côté professionnel. Service informatique libère, je sais pas, je peux même mettre un numéro. Je sais pas moi, 007 comme voilà. 007 comme James Bond. Alors, copier l'environnement utilisateur OM comme référence pour l'utilisateur final. Donc c'est tout ce que j'ai personnalisé. Copier la... Regardez, on peut laisser ça Le fait de copier uniquement l'environnement utilisateur OM lancera le processus de post-installation lors de la création du compte de l'utilisateur final. Vous savez que quand on installe Ubuntu, il y, a une série de scripts qui se lancent. Alors c'est bien, j'ai personnalisé l'ensemble, mais si les scripts euh, se lancent et que l'utilisateur euh, et que grâce à cela, au script, l'utilisateur final ben, apporte des modifications, ben, voilà, ce que moi j'aurais apporté comme modif, ça vole en éclat. ok. Donc si je laisse cocher, les scripts se lancent. OK Si je, coche cette case-là en plus, eh bien non, les scripts ne se lanceront pas. OK Donc je finalise. On attend un tout petit peu. Vous allez voir, c'est du rapide. Donc là, en fait, c'est voilà, l'ordinateur est prêt en vue de son expédition. C'est tout. On fait fermer. Le système s'arrête. On remet la machine à l'utilisateur final. L'utilisateur final démarre le système. Et vous allez voir ce qui se passe. Alors, c'est là que je veux en venir. Imaginez, je clone ce système-là. Mais c'est génial. Un clone OEM. Donc, oui, c'est un miroir du système que j'aurais bien voulu transmettre, mais, je laisse à l'utilisateur final la possibilité d'intervenir au niveau de ses informations personnelles. Voilà. Bienvenue. Donc l'utilisateur final pourra quoi Eh bien pourra choisir la langue, français, pourra choisir donc la région, la zone, ben, moi ça tombe bien, il a gardé quand même les dernières informations introduites comme, euh, comme information de référence. Ok Suivant. Suivant. Voilà, quel est votre nom Eh bien, Amori. Quel est le nom pour la connexion Amori Ok, je lance comme ça. Euh, ben là, je vais mettre, je euh, je sais pas, moi, Voilà. Voilà. Euh, démarrer la session sans demander de mot de passe, euh, oui, pourquoi pas. Allez, suivant, installer. Et c'est parti. On patiente, mais vraiment pas longtemps, 2-3 hein. minutes. Hein. Création des locales, on va voir suppression du compte temporaire OM, création du, du compte de l'utilisateur final, installation, terminée. Donc, terminé. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Tout est magique chez Mabuntu, c'est bien facile, blabla Linux, tu galères, comme et tout, tout est magique. Et c'est parti. Alors je pense que Patrick s'est basé sur une partie des travaux réalisés par euh, le développeur de Manjaro qui lui aussi a intégré ce mot OM Et comme Manjaro utilise Calamares, Et eh bien voilà, bienvenue dans Ubuntu 2.3. Regardez, ma configuration est bien conservée, celle que j'ai voulu donner. Voilà. Donc euh, la fenêtre s'affiche au démarrage. On peut voir que ma configuration est bien conservée. Hein. Euh, le thème, le wallpaper. Si je fais terminal, voilà, on peut voir fetch. Euh, NeoFetch. Euh, regardez ma configuration du doc. Ok, dans, regardez, je vais le déverrouiller. Je vais faire doc. Euh, changer le niveau du doc. Simple. Voilà doc, changer de niveau, basique. Voilà, donc ma configuration est bien conservée. J'ai préinstallé le système comme je voulais qu'il soit pour l'utilisateur final, mais concernant toutes les informations personnelles, eh bien ça, voilà, ben, c'est l'utilisateur final qui s'occupe de ses propres infos personnelles. C'est génial, non je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça génial. En plus, eh bien, voilà, cette nouveauté, donc le mode OM couplé à notre clé USB de réemploi, mais c'est génial. C'est mais c'est super. Il n'y a rien à dire d'autre. Allez, moi je vous dis bye bye, une prochaine, c'est pour Blabla Linux. Ciao ciao